Faccia play, premi like, ci stanno le tigre online Clicca e condividi uomo che non basta mai Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non si altro è ombre bre Matalo, matalo Camperon dietro la cru Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube Se avvicini tutto e di più Forza fallo pure tu Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Mazzi e oggi vi voglio parlare del nuovo DLC Allora, solitamente non faccio di questi video anche perché eh, dopo si rivelano delle buche come sicuramente questo potrà anche probabilmente rivelarsi una bufala pazzesca però eh, su questo sito che io vi lascerò in descrizione c'è una diciamo idea supposta infatti nel, eh, nel topic lo dice eh, concept idea quindi è un'idea supposta di che cosa potrebbe eh, diciamo comparire nel prossimo DLC allora ci sono delle voci che ehm, diciamo parlano voci all'esterno del sito che parlano addirittura che il prossimo DLC potrebbe essere un'estensione eh, del DLC dell'Apocalisse e ehm, come ci sono altre idee che comunque riportano a questo sito, riconvergono a questo sito. Allora, questo sito ragazzi eh, in pratica tratta di, di alcune cose all'interno della città di Los Santos che dovrebbero eh, diciamo uscire del tipo eh, tutti quanti i vari locali come state vedendo tipo il Bahama Mamas eh, comunque delle nuove stazioni radio delle nuove missioni il Bahamas Mamas ragazzi è un, è un locale che era disponibile eh, diciamo si ci poteva entrare eh, facendo un glitch ora non ci si può più entrare questa è la lista di locali eh, che si suppone che Rob, Rockstar eh, potrebbe implementare visto che comunque in mappa ci sono questi locali poi ci saranno delle nuove missioni eh, tipo queste mm, che diciamo riportano un po' GTA San Andreas forse diciamo la strada verso il San Andreas eh, eh, potrebbe aprirsi come tanti speravano no ragazzi perché per esempio eh, qui in questa miniatura eh, in, in questo scritto di seguito comunque si parla di andare a rubare nelle case nelle ville cazzi e mazzi insomma diciamo ci sono parecchie belle cosine il punto è uno ragazzi allora implementerà Rockstar tutto ciò? questa è la domanda perché comunque sì diciamo che queste cose già c'erano magari è capace che Rockstar già le aveva in cantiere come per esempio avete visto c'è il, eh, il, lanciafiamme che comunque nei vecchi GTA cioè, c'era stato c'era già stato e poi è stato eliminato eh, quindi ragazzi io non so se vi ricordate la missione in San Andreas quando dovevamo andare a bruciare l'erba eh, questa piantagione d'erba con il lanciafiamme poi comunque il lanciafiamme c'è sempre stato in tutti quanti GTA 1 eh, 2 3 insomma tutti i vari GTA, GTA Vice City, GTA San Andreas, quindi magari ci sarà anche la possibilità di poter avere questo eh, lanciafiamme anche se secondo me eh, serve a ben poco ragazzi perché comunque eh, determinate cose servono a ben poco poi ci sono delle varie auto che ripeto eh, diciamo per questo sito potrebbero essere eh, pubblicate, potrebbero essere rilasciate da Rockstar. Ehm, in pratica l'idea di questo sito di GTA Forum è che comunque il prossimo DLC potrebbe essere ispirato agli anni 70 e 80 e alla vita notturna e a tutta una serie di cose ragazzi quindi mh, mm, se ciò fosse vero ripeto se ciò fosse vero sarebbe una grande cosa perché implementerebbero molta più possibilità di gioco molte più cose molto più divertimento secondo me anche perché per esempio avremo tutti questi locali notturni che effettivamente in mappa ci sono ragazzi perché io li ho visti in mappa ci sono tutti questi locali come c'è il locale sotto all'Eclipse Tower ci sono vari locali insomma e se ciò fosse vero ragazzi sarebbe una cosa veramente spettacolare anche se comporterebbe comunque implementare eh, varie cose sulla mappa eh, diciamo che eh, secondo me potrebbe portare anche un po' a rallentare il gioco e tutto il resto comunque eh, io sono del parere che l'ultima parola aspetti a Rockstar per quanto riguarda questo perché eh, diciamo quello che è stato postato in questo sito sono delle idee, delle supposizioni eh, quindi eh, ragazzi non dobbiamo aspettarci necessariamente tutto ciò che viene elencato in questo sito anche se precedentemente in dei post precedenti eh, non ha quasi mai sbagliato però questa ripeto questa non è una notizia trapelata ma è un'idea e quindi ragazzi eh, purtroppo dobbiamo rimanere a questa idea secondo me sarebbe una cosa bellissima se implementassero tutto questo vi lascio il link del sito in maniera tale che possiate controllare con voi stessi tutto ciò che c'è fatemi sapere che cosa ne pensate un saluto a tutti al prossimo video